usanga sinigutse ikwenda ugwembe sinigutse igihugu igihumeka sinasorekeye gusorora abasha umuganga batari umurapfumba abasha ewe dukunda uri igihugu cifashe kugira tugushemetse mu ruharamba igihugu cifashe kubw'abana bibarutse